cette baraque de la mort Pas trop mortelle. Oh, ça déchire. Qu'est-ce que vous me voulez Ce que je veux... Euh, faire justice. Or, toi et tes deux petits complices avaient choisi le mensonge au lieu d'avouer votre crime, non Vois-tu, c'est le devoir de chaque citoyen de faire justice. Alors, tu vas faire travailler tes ménages et me sortir ton meilleur témoignage afin d'être jugé équitablement. Mhm. Quoi J'entends rien. Peut-être que... <laughs> T'as besoin de te rafraîchir les idées. Respire Tu vas te noyer. Je vais pas te tuer. Non. Moi, je veux faire justice. voilà qui devrait cacher les <laughs> quelques égratignures que je faites. Mhm, voilà. Euh, n'oublie pas. Hmm, c'est ta chance de te racheter. Vous êtes tous coupables, mais l'un de vous trois aura le droit de s'en sortir. À toi de choisir lequel. once more I've been trying to figure out this life Been everywhere, I've seen a lot of things Up from Vancouver to Australia I've been chasing down this dream for years And at 21 I'm not quite a man Hell, I ain't no boy no more I've been stuck inside this cruel hard world I've been kicked around, I've been left for dead I've been sick and tired, I've been heaven sent Hell, you know I never felt so good Ça y est ce que tu voulais Hugues chez les fous, Marc est mort, tu l'as eu ta vengeance, ta justice, hein Daniel Très beau t-shirt, hein. très approprié. Ça te dérange pas si je te l'emprunte ừ. Ừ. ừ.